ból stawów powoduje dyskomfort i bóle. Może wystąpić z lub bez ruchu mięśni, a nawet może być wystarczająco silny, aby ograniczyć ruch. Ludzie opisywali również ból stawów jako dyskomfort zapaleniu uczucie pieczenia lub sztywność. Napój ten był stosowany jako naturalna terapia pomagająca w różnego rodzaju bólach. Dzisiaj pokażemy jak zrobić ten napój i skorzystać z jego niesamowitych mocy. Pomaga w objawach zapalenia stawów pozbywa się bólu kolan i stawów a nawet pomaga w leczeniu fibromialgii. Napój o którym mówiliśmy dotyczy wołania o nazwę Canela de Velho co dosłownie tłumaczy się jako cynamon stary co jest bardzo powszechne na północno-wschodnim Brazylii. Jego naukowa nazwa to Miconia albicans i była szeroko badana ze względu na właściwości lecznicze i lecznicze ze względu na wysoką moc przeciwbólową, przeciwzapalną i przeciwbakteryjną. Dzięki swoim związkom może bardzo pomóc w zapaleniu ścięgien, zapaleniu kaletki kręczuszy i przepuklinach ogólnym zapaleniu i wielu innych. Czy masz jakieś z tych problemów? Aby leczyć te problemy zdrowotne po prostu wypij herbatę Canela de Velho. Oto czego potrzebujesz. 1 litr wody, 15 liście Canela de Velho. A oto co robisz. Zagotuj wodę. Gdy zacznie się gotować dodaj liście aby zagotowały się przez kolejne 30 sekund. Wyłącz ogrzewanie przykryj patelnię i pozwól jej stromić. Następnie wypij dwie filiżanki dziennie jedną przed obiadem a drugą przed obiadem. Jaką pozostałą herbatę nie pijesz, którą możesz pocierać na dotkniętym obszarze. Każda osoba zareaguje inaczej na to leczenie.